風に揺られ音が鳴る時目を閉じてはまたため 星が訳もなくこぼれる涙静かなこの自然 Thank you. tac, tick tick tock. Go my home, my home. Please don't